Молодой человек, верьте. Молодой человек, нас сто тысяч. Нас сто тысяч в молодой человек. Молодой человек, персик. Молодой человек, на сто тысяч. На сто тысяч только молодой человек.